colors in Arabic أسود أسود أبيض أبيض أخضر أخضر أزرق أزرق أصفر أصفر colors in Arabic أسود أبيض أخضر أزرق أصفر